ドラフトキングボーカルのエリカですみんな聞こえてますか、えー、渋谷 WWW にてあじゃない渋谷 WWW ツアーファイナルにて今着々と準備を進めていますえー、いろんなことしますあんなことやこんなことをぜひねみんなに見てほしいです伝えたいこともたくさんありますぜひ遊びに来てください待ってるよ、ドラムのショーです ダブルダブルダブルツアーファイナルただいまリハーサルが終わったんですけれどもちょっと乾きましたがこちら汗びっしょりでございますその分気合十分です全員で楽しみましょう はいドラフトキングベースの野原です、えー、もうすぐ10月22日渋谷 WWW のワンマンライブが近づいてきてますこの部屋も最高の一日にしたいと思います今すっごいいろんな作戦を企んでるところなので絶対この日は見逃さないでください皆さん一緒に来て楽しみましょう待ってますバイバーイギターのまおですえちょっと映ってますかなんで歌うのギターのまおです